buenas tardes, buenos días. Eh, bienvenidos de nuevo a estas conversaciones literarias para Español 221. Eh, conmigo, eh, John Beasley Murray, y tengo una vez más el gran placer y honor de poder charlar con mi colega Ana Casas. Y hoy vamos a hablar de las medias rojas de Emilia Paro Bazán. Eh, Ana, gracias de nuevo por charlar conmigo. ¿Y cómo empezarías tú una lectura de este cuento? Hola John, y al contrario, gracias a ti por invitarme otra vez. <laughs> bueno, la otra vez empecé con el título, y la verdad es que yo volvería a empezar con el título. Me sabe mal, los estudiantes van a pensar que no soy muy original, no soy muy original, pero porque el título ya nos dice mucho del texto, ¿no? Las medias rojas es el elemento que, va, que crea esta historia o sobre la que esta historia gira. Entonces yo empezaría por el título. Es un texto distinto al que leímos la otra vez, que era un ensayo. Ahora nos encontramos con un cuento Ah, hay una narración, ¿no? Pasa algo que cambia mucho del principio al final y se explica de una manera muy breve. Así que tenemos en, siempre como en todo cuento un inicio, un nudo y un desenlace. Ah, son las tres partes del, del cuerpo, del cuerpo del, cuento. Entonces yo diría que una manera también de aproximarse a este texto es ver el título, saber que va a pasar algo con las medias rojas y entonces sabemos que esto es de alguna manera un centro y entonces incluso a través de este centro podríamos hacer una división de la estructura del texto. Fantástico. Bueno, el título... Sí, sí, fantástico. las medias rojas son un detalle, ¿no? una cosa eh, apenas vista, ¿no? y eh, dentro del contexto de, la historia del cuento eh, es, o sea, el desenlace viene precisamente del momento en que el padre eh, ve este detallito, las medias rojas que llevan ah, que lleva ah, la chica. ¿qué, más puedes decir sobre el título y, y, estos detalles que determina el futuro, el destino, o cambia el futuro, el destino de los actores, de los eh, personajes. Sí, es muy interesante lo que dices porque un detalle, la palabra en sí detalle pensaríamos que es insignificante, ¿no? Pero en el fondo adquiere un significado muy grande. Entonces, las medias y rojas podemos pensar un poco que son, el rojo es un color que tiene una simbología tradicional relacionada con la pasión, con la violencia, con la sangre, con el fuego. así que tenemos ese, tenemos las medias que es un objeto, ¿no? una prenda de vestir que, se, que incorporamos, tiene un tacto directo con nuestra piel y que a la vez tiene una, relación con la feminidad, con la mujer, con la ciudad, incluso podríamos pensar en lo urbano, pero esto es, hay un choque aquí, ¿no? Porque desde el, primer párrafo y el segundo, que es esta introducción, no estamos en un ambiente urbano, estamos en un ambiente rural. Así que va a haber una serie de como contrastes allí que quizá las medias rojas no es exactamente lo que vamos a encontrar, pero este detalle cobra un gran significado, ¿no? Es un detalle que en realidad no es un detalle, es el centro. Y, sí, porque estamos en este, este ambiente rural, ¿no? Em, de pobreza, eh, casi feudal, parece, porque, bueno, se, habla del, del, amo, de, y ahí, por ahí, está buscando leña, la chica. Y las medias rojas también son, bueno, son un detalle fuera de lugar, eh, porque son un como adelantado, como nos dice. Bueno, e-, ella compra las medias rojas con un adelantado, eh, con dinero, em, que, que, representa, eh, que, que, que, le está pagando para, para migrar, ¿no? Donde espera, piensa, su fantasía es una nueva vida, eh, de lujuria, de, em, no sé, alegría, no sé, otro futuro, un futuro. sí, compras, ¿no? Y, y, las medias para las medias son un adelantado, son una, un indicio de ese otro futuro, de ese otro destino. Y así las lee también el padre. O sea, él es, él es como un, un lector ¿no? Aquí. Él ve este detalle y lee muy bien, ¿no? O sea, sabe de inmediato lo que representan estas, medias rojas. Está muy bien porque también el título hace de esta, este preadelantado en el texto, ¿no? Como lectores leemos las medias rojas y sabemos que eso nos va a llevar a algo y es también un preadelantado, como tú dices, de ella ya pensar en el futuro y ver lo que puede llevar el futuro, ¿no? La ilusión de la migración y de esta, de esta chica joven de tener todo por delante y poder salir de una situación de pobreza extrema. También está con las medias rojas, ¿no? El tema de lo visible, ¿no? Bueno, e-, están medio escondidas mm, debajo eh, de, la ropa, pero se ve en este momento. Y el tema de, la apariencia, ¿no? porque al final del cuento, eh, ese, es el punto, ¿no? o el padre destruye ¿no? el, rostro mm. De, la chica y y, y, sin ese rostro, ¿no? Sin ese, ese visage, si quieres, sin esa apariencia, o sea, ya no puede, ya no puede salir. O sea, ese futuro le está negado. O sea, ¿qué, ¿qué, más puedes decir tú sobre, bueno, y la idea de la feminidad, la belleza, la mirada del hombre? me gusta mucho lo que dices también porque es cuando él, ve las, las piernas, que además me hace gracia porque ella, el, texto nos habla de una pierna robusta, aprisionada en una media roja de algodón. Es decir, en un sentido ella es del pueblo, ¿no? Y es una pierna fuerte. Pero en el momento en que ella se ve esta, esta pierna es porque ella está echando aire al fuego para que se encienda. Entonces también vemos estos tres elementos ah, simbólicos, ¿no? Fuego, feminidad y luego la violencia que se enlazan los tres rojos, ¿no? De alguna manera, ah, en el mismo, no sé cómo lo ves tú, pero en el mismo ah, momento. y es algo, a mí me ha gustado mucho este texto. antes tú estabas comentando que veías la parte de vista del padre, ¿no? Que obviamente como es tan violento no podemos identificarnos totalmente porque la violencia es eh, una tal, es tal violencia que es una destrucción total de la belleza de la chica y ya no solo de la belleza sino de su futuro y, de, la posibilidad de migrar y de, por lo tanto, cambiar de mundo, cambiar de hábitos, que es, en la conclusión, esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y me gustó mucho, que habla eh, de otro tema que son las políticas migratorias, ¿no? Es decir, ningún país la va a querer si llega tuerta, si llega sin un ojo, porque las políticas migratorias solo te dejan, son muy restrictivas y solo te dejan entrar si eres un cuerpo sano para trabajar y no un enfermo, ¿no? Y alguien que le falta un ojo ya es como una, es una ya tiene una falta, ¿no? una discapacidad o un problema físico se presenta. Claro, y bueno, pensando, en la migración, no sé si, si puedes decir algo sobre Galicia eh, en este momento. O sea, hay toda una, o sea, hay una tradición de, migración eh, de Galicia. También dicen aquí de, de los vacos que están esperando para llevar, eh, o sea, es, un momento de, gran migración. Em, eh, de, desde este otros países también, pero Galicia y, los gallegos, eh, sobre todo en, América Latina, pero no solamente, ¿no? O sea, esa idea del, del, gallego fuera de lugar, ¿no? Em, migratorio. ¿No, ¿No puedes decir un poco sobre Galicia, su relación con el, resto del país, de España, y, en la migración de esta época? Sí, bien, no soy una experta de migración, John, pero sí, lo que, lo que es... Ah, está muy presente esta realidad rural, ¿no? Y, que se, quiere salir de esta realidad rural y muy pobre. Entonces yo creo que es un tema interesante en relación con América porque yo no sé si se concibe siempre a los españoles migrantes como los pobres, ¿no? Pero era también una realidad, ¿no? que se salía de una pobreza absoluta. Y mm, esta pobreza absoluta estaba, creo, y lo llevo ahora un poco hacia fuera del tema de la migración, pero está muy evidente en el lenguaje. Y otra cosa que yo quería señalar, que antes se me pasó un poco con esto del lenguaje, era cómo contrasta el lenguaje muy cuidado y muy elevado de la descripción, de los párrafos descriptivos, que incluso es un lenguaje poético, ¿no? donde hay figuras retóricas que los estudiantes ya habrán estudiado, dice, en vez de navaja, de uña córnea, de color de ámbar oscuro, sirviéndose en vez de navaja de uña córnea de color de ámbar oscuro. Es decir, en lugar de utilizar una navaja, utilizaba una córnea y aquí unas estructuras muy, muy poéticas, con, falta, con la falta, incluso apunté para, los estudiantes que imagino que, recuerdan, que recuerdan una síndeton, ¿no? la omisión de ciertas conjunciones. Entonces encontramos este lenguaje muy poético que contrasta luego cuando ellos hablan con el diálogo. Entonces tenemos la voz del narrador y en el diálogo lo que vemos es esta pobreza extrema que, en la que ni siquiera Ah, se, conocen palabras o se pronuncian todas de una manera incorrecta, ¿no? O digamos muy popular. Señor Padre, ¿qué novedad es esa? ¿Cuál novedad? Para decir qué novedad. Ahora me gastas medias como la hermana la abade, como la hermana, ¿no? La hermana. Gasto medias, gasto medias. Luego nacen los cuartos en el monte, es decir, eh, las expresiones populares, digamos, los, modismos y todo lo que es, de repente nos pone en otro ambiente, ¿no? que es una realidad en el hablar muy pobre. O sea que, bueno, algo que mencionaste eh, antes cuando estábamos hablando, em, antes de, empezar a grabar, que aún para ti, o sea, aún para un eh, un, español, ¿no? Eh, eh, le cuesta entender partes de, este, de, esta historia, ¿no? O sea, por el regionalismo, por, también por, em, el vocabulario a veces un poco arcaico. Em, no sé si puedes decir un poquito más sobre eso. Sí, sí, quería decir esto a los estudiantes, ¿no? Que si han llegado a este texto y se han asustado, que no se preocupen que yo también me asusté, ¿no? Cuando yo recuerdo hace tiempo que leí este texto por primera vez, pero hay muchas palabras que yo he tenido que mirar en el diccionario, porque no, no las utilizamos en el día a día. Y, justamente creo que la gracia es que hay los dos ejemplos, que es un vocabulario muy elevado que yo no utilizo en el, que yo no utilizo en el día a día y luego un vocabulario muy popular que tampoco. Entonces quizá mi franja de vocabulario está aquí y, en este caso el narrador ¿no? está como estirando las dos realidades y poniendo como una distancia enorme. Y yo pienso que al final también este es un texto sobre la violencia, pero sobre los mundos distintos, ¿no? sobre todas estas realidades que conviven y cómo ella puede imaginar otra realidad, que en este caso es... La, en otro mundo, ¿no? en otro continente, y el otro, el, eh, el, padre, ¿no? Tiene otra realidad, que es sobrevivir y que ella es casi su esclava, ¿no? O, sea que un hijo es tu trabajador, punto. Sí, es, es bueno, es un, es un texto feminista, dirías tú. Esa es una pregunta, bueno, que yo también te quería hacer a ti, <laughs> Por, porque yo ah, no creo que el feminismo, se ha hablado mucho del feminismo de Pardo Bazán, ¿no? Yo pienso que el punto no es, o sea, el, el feminismo y la igualdad de géneros o la igualdad es un tema, pero para mí no es el tema central. Para mí el tema central es la violencia y cómo la, cuán destructiva es la violencia y hasta qué punto la violencia está íntimamente relacionada con la pobreza y con la falta de educación. Y cómo es tan difícil salir de estos tres elementos que van a la vez, ¿no? Así que hay una lectura feminista en cuanto a que la protagonista, una de las protagonistas, es una chica a quien se le es ah, prohibido el futuro cuando se la, físicamente se la destruye, pero yo creo que esta es una lectura, no necesariamente la, única ni la principal. Sí, lo que vemos es em, casi literalmente, ¿no? Eh, el modo por el cual el patriarcado, <laughs> es porque es el padre, ¿no? Es el, dueño, el poder del padre, em, eh, se, establece o, sigue a través del uso de, aquí una violencia no simplemente implícita, ¿no? Una, una violencia abierta, brutal, y que no es la primera vez, porque también habla de de su prima, también, no señalada por su propia, pero eh, ahí por su propia madre, pero aún para mantener un, sistema de, eh, de opresión, ¿no? De represión. Sí. Aunque claro, el, tío, el tío es parte también de este sistema, pero desde el principio, de hecho, el primer, la primera aparición es ella, la rapaza entró cargada con el haz de leña que acababa de merodear en el monte del señor amo. Es decir, también hay un amo por encima ¿no? de este tío. O sea, él es víctima también, eh, ¿no? y, es interesante que entendemos por qué, o sea, no podemos simpatizar quizás, o, no podemos estar, excusar o estar de acuerdo con lo que hace, pero para, para pasar nos, nos, dice muy claramente las razones por las cuales hace lo que hace. ¿no? Em, porque sabe que eh, eh, sin escrúpulo la, la, hubiese matado antes que verla marchar, dejándole a él solo, viudo, casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo, que fecundó con sudores tantos años a la cual profesaba un cariño maquinal absurdo, ¿no? O sea, la situación suya es absurda, ¿no? que, esto es lo único que tiene y que ya no puede él cuidar o seguir cultivando, vivir solo, y, él la, necesita. O sea, es, bueno, como, como casi siempre, es una violencia cuyo origen, em, no tanto el poder, ¿no? sino eh, eh, la falta de poder, ¿no? O sea, él no puede... Totalmente, totalmente. sí, hay una ingenuidad. Tú antes hablabas de esta, mm, cómo te puedes acabar identificando con, el tío Claudio, pero yo también veo que ya hay como tanta ingenuidad en ella, ¿no? Que casi parece tonta, ¿no? Dice, ¿cómo se le ocurre llevar unas medias rojas para ir a coger leña, ¿no? o sea, por, por, qué lo haría, ¿no? Pero es esta posibilidad de la... También creo que hay mucha relación intergeneracional, ¿no? De alguien que ya ha vivido, ya está en un, ya mayor y otra persona que tiene el futuro por delante. Y lo que tú antes estabas citando, hay mucho detalle de cómo es la conexión con la tierra, ¿no? con los elementos que es su día a día, la comida y su cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que las descripciones son uno de los como elementos más bonitos de este texto. La manera de describir, ¿no? Que, nos hace la autora, ¿no? Pero es muy, muy rica. Exacto, es, es, es, un, cuento muy rico. Ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, eh, Ana, por <laughs> esta conversación tan interesante y hasta la próxima vez que podamos seguir con, quizás con otro texto. Gracias, Ana. Por favor, cuenta conmigo. Hasta pronto.